Les gens sont en colère de nos jours. Ils luttent, impuissants, contre un méga-État qui est né à l'ombre de la pandémie du coronavirus. Ce méga-État, alimenté par la globalisation et renforcé par les médias, se révèle invincible. Les personnes ayant encore une certaine sensibilité judéo-chrétienne manifestent pour la plupart une grande aversion face à ce méga-État. Mais ce nouveau système finira peu à peu par s'imposer car les gens qui s'y opposent ne sont pas conséquents avec eux-mêmes, puisqu'ils ont eux aussi largement abandonné le christianisme biblique. Les gens qui sont plus ou moins cohérents d'entre eux ne sont pourtant que de simples religieux, froids, timides et sans conviction de foi. Ils donnent l'apparence d'être chrétiens, mais au fond leur foi n'est que formalisme et hypocrisie. Ces chrétiens formels sont parfois remplis de présomption et d'arrogance parce qu'ils possèdent la culture, l'éloquence et la forme. Ils connaissent les phrases, les clichés et les formes du christianisme biblique, mais ils professent seulement un christianisme romantique, inutile, sans puissance et sans vie. L'origine de tout cela est l'abandon de la foi chrétienne, ce qui a créé dans la société un état d'esprit spécial. Ce nouvel état d'esprit sera bientôt capitalisé par le méga-État pour tenter de détruire définitivement tous les vestiges du christianisme biblique et instaurer un système politique dans le monde où chaque individu, petit et grand, riche et pauvre, sera sous un contrôle de surveillance permanent. Ce méga-État aura bientôt un leader mondial que la Bible appelle la bête ou l'antichrist, L'apôtre Jean a dit dans le livre d'Apocalypse, « Je regardais, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. L'image d'un cheval blanc ici n'a rien d'anodin. Il s'agit d'une stratégie perfide derrière un discours utopique de paix, la justice sociale, le bien-être et la prospérité pour tous. Mais avec le temps, le système révélera sa véritable intention qui est celle de réduire les gens en zombies afin de mieux les contrôler, et surtout la destruction définitive de tous les vestiges du christianisme biblique en établissant une religion sans Christ qui unifie au nom de la paix toutes les sensibilités. Les chrétiens formalistes seront les premiers à rejoindre cette nouvelle religion, car ils sont déjà des chrétiens sans Christ qui s'intéressent uniquement à la forme et à la religiosité. Par contre, tous ceux qui refuseront la religion et la marque de l'Antichrist, en professant publiquement le nom de Jésus-Christ, seront retranchés, torturés et décapités. Ce sera en fait un système extrêmement féroce, car la puissance de ce système émanera directement du diable. Pour cela, Jésus enlèvera bientôt tous ceux qui lui appartiennent, c'est-à-dire les vrais chrétiens ceux-là qui sont nés de nouveau, pour les emmener au ciel, afin qu'ils ne souffrent pas cette grande tribulation. Maintenant, vous vous demandez peut-être comment échapper au gouvernement de l'Antichrist. Eh bien, tout ce que vous devez faire est d'accepter Jésus-Christ maintenant, de tout votre cœur, c'est-à-dire dans la sincérité pour votre Seigneur et votre Sauveur. Renoncez à tous vos péchés sous toutes ses formes Commencez par vous familiariser avec la parole révélée de Dieu en lisant régulièrement la Bible et en priant chaque jour au nom de Jésus-Christ, qui est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Pour tout le reste, l'Esprit de Dieu lui-même vous éclairera.